Saluton al cio, jeni vo die vie, dio, kai hodio mi vos raconti al vi pri tio, cio casis al mi, char estis ege feca afero. To cio casis? Nu. Hodio, mi ca la edzino decidis ferii, kai mi decidis ferii uh, ah, de hodio gis mercred nocte, mi credas. Um, kai ni volus feri ein tre Paisage loco, kiu estas norde de Sidneo. Gi estas en tute tri horoi norde de Sidneo, um, kai vi ne povas atingi gin per busso, au per uh, traino. Vi devas uzi auton, kai mi ne haus auton. Antal ses monatoi mia auto rompicis, to ni devas lui auton. Um, kai mi servicis Sidneon por uh, de kiu mi povas um, lui auton kai gines tio multe costa kai mi trovis ke es es bona butiko en la norda parto de Sidneo um kai tio signifas ke mi devas kapti trainon um dum horo um por lui la auton se tio ne es tio malbona do Mikael Edzino pakis cion en du valizoin Kai la valizo esas ege pesai, do mi decidis tiri la valizo in dum mia edzino posekvas min. Um, do, ni pakis cion, kai tiam mi promenis gis la stati domo, entrainigis, kai tiam kaptis la trainon gis a kai a tamen estes in la norda da parto de Sydneyo. Kai kiam ni el trainigis, ni fakte devos kapti taxion, cer la butiko estes eble 30 minutoin for piede, kai estes ege varme, kai ni ne vola sviti cien. Do ni luis taxion, um, kai ni kaptis la taxion gis la um, butico, sed kiam ni alvenis, ni altrovis che feke gi estas fermita. Shainis che la butico ne estas malfermita dimanche, sed mi fakte antal mendis mian auton de tiu butico, kai ili didis che vi povas vendi, uh, vi povas vendi, vi povas veni dimanche, kai simple preni vian auton, sed la tuta butico estas fermita. Kion mi povas fari? Do, mi diris alla taxio, nu ciu esas aliei buticoi proximae, um, de cui mi povas lui auton, ca li dies nu estas kvina in tute. Do, ni voyages de unu butico, um, gis la posta, do, buticon post butico. ca fin fine ni trovis buticon, um, kai ni luis auton, do, <clears throat> kai fakte mi devas pagi multe por tiu auto, do, shaines ke la tuta afero estas fiasco. Am mi Luis ni auton, mi prenis mi ein el in Ella Taxio. Mi mette gin an mi an Auto und kein dies dank an Taxi uh, mi donis le monon ni am an Auto mi commences vet an nen ni. Mi commences vet la Auto und Port Stevens fakt der TOS ist ein normal la loko al Kilni Valas am um, Idi. Do mi vet zu auton, sa post 20 Minuten mi expenses nu Fakt der Kiel ist das kai mi turnigis al mia edzino kai si dormas um, apud min kai mi vekis sin kai mi dis nu ki estas mia kamero kai si dis ha oh, fek ha oh, fek ci estas la taxio kai mi dis Ah, oh, fec ne, ah, oh, kiel ni povos fari, kai si dis, ah, oh, paradomen, ciu mi povos reidi al Sidneo, eble ni povos trovi la taxiliston?» kai mi dis, ne, gi esus perdite, kai si dis, ne, ne, ne, ne, ni devos reidi, to ni facte, <laughs> turnis auton, kai reidis al Sidneo, cer mi memoris che kai la taxihiston, dis, che li reidus al stazi domo, cia li facte attendas alien homo, do ni reiris kai miscias ke ginesis tie sed mi ne volas um causi strangan an estrangan mi simple ne volas sentigi mian edzinon malbona do ni reiris al stati domo li ne estas tie kai tio signifas ke mia kamera kai stabilo estas tute perdita kai mia edzino sentis ege malbone Kai mi estas iom manfalicia pro tio ke ni devis ne devis ni vojagis al Altamen por cheti al lui auton um chipan se post uh, tio multe da fiasco um ni devis lui, fak multe mute kostan auton um kai tiam ni decis no fak ni devis idi al Port Stephens do, au Havana Stephens do, ni veturigis riges auton um dum tri horoi ni tingis gin esas preska la nokto um, ne, Gi, ja, gi estus presca la nocto, la sunno comenzas um, subigi, mi supposas, um, cae mi tiam simile voyagis circa la loco io mette, vidis lo strandon, cae tio plu, um, nagis in lo nageo io mette, sed mi ancora estus io malgaia, pro tio, ca mi ne plu alas camaraon kai mi devo sacheti novan go tio signifas ke kiam mi reveno al Sidneo mi devo sal spezi e 300 dolaro entute po de cheti novan camera sed se vi povas fari fere mi mi nevo tio mal bone um ehm, mi nevo senti di mia edzino mal simple ki vi povas fari ja ehm, esto sfama pro pro ver bone speranto po de chi tio situazio ki o gi esto de ehm, de plendo kai ploro ne fodi just a lot. Bone, mi fin fine povos uzi tiun proverbon, do, almenau tio esas bona afero, do, tio esas cio, do, se vi shatus ci tiun filmeton, shatu gin, diskonigu gin, abono mi an se vi ancora ne abonis, ca mi vidus fin ciuen, e me vero altu filmo, se vi ne esos tie, mi trovos vin, ca shiaus vi